Saluton carai, mi est segna domo. Mi ne fartas strobone mi devas diri, cae do mi faros malonga. Resto con ni, con con con thank you Saluton kai bonvenon venon al nia nova Zamenhof amedito. Hodiao ni da la sna legadon de la poemo pluvo ki mi legis iomete hiero do mi estas san corau e pajo la lasta pagio, facte quincent naudec du chula nubo pasintai iam oft viditai rememore in mir vivigis, au mi revas sun, quiu baldau aperos. Quancam gi en la nuboi cascigis? Mi ne volas esplori la senton misteran. Mi nur revas, mi giuas, mi spiras. Ion freshan mi sentas. Ion freshan mi sentas. La fresho min logas alla fresco la coro min tiras care che al dirite mi ne farta strobone ca do tutte nature mi finis la legadon eh, de pluvo de la poemo ca effettive strange tio resonas en mia coro char ries, mi spiras ca mi giuas aspirin ca mi giuas revi cia revin estas stulte pensi pri io ne realigibla, sed giuste exerci sian imago povon por realigi ion novan. Mi pensas che revi estas la essenzo de esplorado. Cae ciu vi consentas pri tio, compartigu via in pensoin. Dankon pro via atento, gis morgau, cae ciel ciam antauen sen fine.